Я Сырет Демьян Витальевич, учащийся 11 А класса 16 гимназии. Хотел бы вам задать вопрос, каково это быть главой государства и с какими трудностями вы столкнулись на пути управления страной? Это мой первый вопрос. А второй вопрос, можно ли с вами сфотографироваться? Ну, второй вопрос не ко мне, у меня... Вот оно она заведует этими всеми делами, я всегда для этого открыт. Что касается сложностей, нет более тяжелой работы, чем работы президентской. Но это не работа, это служба. Особенно в Беларуси тоталитарном, э, как-то еще там говорили, как-то меня называли, дикта диктаторском государстве. Когда ты как президент э, не можешь себе позволить быть в отпуске, какой-то ненормированный рабочий день. И это не значит, что ты сидишь там за столом, что-то пишешь, пашешь и прочее. Ты просто привязан э, к своей работе. Тебя могут в любой точке найти и сказать, «Ворши, вчера убили женщину, сволочь, ни за что». Пришел уже 70 годов мужику, 35 лет отсидел в тюрьме. Ворши тюрьма – это есть, это беда всегда. Взял молотком, размажил голову женщины, что не узнать. Ну, казалось бы, ну, в стране всякое бывает. Нет, меня нашли, доложили. Я говорю, хорошо, что доложили, к утру доложите, что вы его нашли. И нашли. Поэтому очень тяжело. И прежде чем замахиваться на работу во власти вообще, потому что не только мне, сегодня всем тяжело по вертикали. Все так говорят, ну вот вы там туда поехали, сюда поехали, мечетесь по стране и прочее. Чиновники об этом говорят. Я говорю, что вы устали за мной бегать? Нет, нет, нет, не устали. Ну хорошо, тогда будем бегать. Так мы набегали, как я вам вначале сказал, только колосовых 8200. А всего будет 11. А это золотовалютный запас, при том дефиците пшеницы и прочего зерновых, которые сегодня складываются. Это золото, вы понимаете? И вот вы говорите, тяжело или нелегко, это можно сутки вам рассказывать. А вот представьте, э, перед э, встречей с вами, перед этим уроком, <laughs> я до утра, до утра не знал, а как вообще этот урок мне построить, хотя методику изучал, как его построить. Вы, как все мои коллеги, лекцию вам прочитать. Но ну, Денис вообще не смотрит э, про правительственную, про властную э, информацию, не получает, так он вообще уснул бы. И вот я мучился этим вопросом, и потом думаю, прочитал обзор и вижу, вот этот мерзкий написал, что я тут хочу вам в голову что-то вложить. Ну, естественно, хочу что-то в голову вложить, что я сюда пришел. И вы пришли, чтобы мне что-то в голову вложить. Это естественно, это, ж, это естественный, Денис, биологический процесс, если хочешь. Вот у нас умные люди сидят, Николай, возле тебя. Он, он меня поддержит в этом плане. Мы же не просто бесцельно сюда пришли, но я далек от того, чтобы вам насильно что-то вкладывать. Мне, не только как президенту, мне лично это не надо. Мне это лично не надо. Я просто хочу, чтобы вы думали. Я просто хочу, чтобы общество не разрушилось. И вот перед этим мероприятием масса, масса у меня вопросов и это надо, и то надо, и предложили мне вариант, и это не подходит, и то. Я должен чего-то вам сказать, я должен по форме, по содержанию что-то. И думаю, Господи, <laughs> иду, еду на работу сюда и думаю, да я за это время видел разные аудитории, разные, но таких не было, чтобы миллионы людей слушали. И думаю, мне бы не опозориться, чтобы Денис завтра не сказал, ну что ты тут за президент такой? Мы зачем за него, э, почему мы не держали его там в 20 году? И вот это на тебя все обрушится из-за одного какого-то конкретного мероприятия. Но самое главное, ну, они, не Денис, они же не следят за этой информацией. Я сам себе думаю, как же мне оторваться от этих гектаров, от центнеров, от этих прицелов э, в танках или БМП Беломо делает, которые. Как мне от этих белазов, от санкций отойти и начать с вами разговор на исторические темы и проблемы? Вы же меня не пожалеете, что я вчера коров доил, извините меня, <laughs> а сегодня пришел к вам на исторические темы рассуждать, и что я уже давно-давно не историк что я сейчас занимаюсь многими другими вопросами, как уберечь страну, э, Денис, не тебе, им в голову чего-то вложить, чтобы они не воевали, не делили, не рвали. Понимаешь? И вот это ты как белка в колесе вертишься, вертишься мной. Я говорю, слушай, столько лет, как он мог? А к этому привыкаешь. Я вот думаю, ну ладно, завтра я не президент. А что я буду делать? Вот что делать? Ну ладно, проснулся утром, побежал там на лыжах, на лыжи роллерах, где-то в хоккей поиграл. А дальше что? Знаете, я уже, я уже не представляю жизни без этого белки на колеса. А еще самое страшное, если туда влез, вот оттуда очень тяжело выскочить. Много проблем – не только государственный, чтобы сохранить страну и вам сучить это, и потом вынесите за это ответственность. Надо, чтобы ситуация такая была, чтобы вы спокойно могли прийти и начать управлять страной. Если вы считаете, что сейчас ситуация подходящая, вы глубоко заблуждаетесь. Но кто-то так считает. В этом ваше право. Но 70, сколько там, 6,6 или 0,3% по последнему исследованию, вполне репрезентативному, считают не так. Поэтому вот представь себя, и это на тебя все обрушилось. Вот я с вами разговариваю, вот в этой части головы мой разговор с вами, а в этой части, а как там сейчас в Гомеле, а как там сейчас на границе – а как там на юге, а вот диверсионные группы начали кое-где забрасывать сюда, а не дай бог чего-то взорвут, а как это отразится на людях, а люди пострадают. А вот в этой части вот, вот головы, э, как закончим уборку, уже не уборку, а как посеять бы быстрее, чтобы на будущий год был урожай, чтобы я мог вас накормить и одеть и так далее, и чтобы вы могли сидеть на газа ногу и пивко попивать, тоже надо. Понимаете? И вот, вот разное. Это на тебя... Ну и потом, я же еще и отец, у меня и сыновья, и внуки, и так далее. И их я должен в поле зрения держать, хотя это уже последнее. Президент – это не человек, это машина. Благодарю Поэтому, за если ты захочешь стать президентом, будь готов к тому, что ты не человек, ты машина. Со временем ты станешь машиной. Если ты не станешь и не лезь даже в президентство, не лезь, а об тебя ноги вытрут так, просвещенный, цивилизованный белорусский народ об тебя ноги вытрет так, как тебе не снилось. Ну, понял. как смог, Спасибо так и ответил. за ответ. Чтобы ты просто понял. Пожалуйста. Э, здравствуйте, меня зовут Осипов Иван, я ученик гимназии номер 22. Ну, пусть, ну зачем вы его держите? Человек хочет э, выйти на минуту, а вы его тормозите. Ну, опять диктатура. Ты ко мне? А я думал, ты хотел выйти. Нет, я хотел с вами Если выдвинешь свою кандидатуру в президенты, приходи. Я тебе расскажу.